E deixa muito like. E se inscreve muito no ah! E não se esquece de compartilhar para todas as pessoas que vocês conhecem. Compartilha para o seu gato. Compartilha para o seu ventilador, para sua lâmpada. Para o seu tio, para a sua tia, para a sua avó, para o seu avô. E também deixa muito like. Eu não sei se eu falei isso, mas deixa muito